爱因斯坦为什么会被公认为是迄今为止最伟大的科学家呢？因为爱因斯坦提出的相对论超越了牛顿定律。爱因斯坦认为，牛顿定律只是在速度远远小于光速或者物体质量不大的时候才成立。牛顿定律建立在绝对时空观这个假设之上，而绝对时空并不存在。他认为呢，时空是相对的。 这就是相对论这个名词的来历。大家好，我是无心之人，欢迎您来到我的频道。爱因斯坦是怎样得出这样的结论的呢？这个结论呢，是建立在光速不变的前提下。光速在任何惯性系中保持不变。根据这个假设，时空呢是相对的。因为时空不变，光速不可能是一个常数，所以只要证明光速不变，时空肯定是相对的。 这里呢，我还是举一个例子来说一下吧。在一列高铁上，两个绝地武士呢，一个在车厢头，一个在车厢尾，他们呢用激光剑决斗，两人同时发出激光，在车厢的乘客看到的情景是怎样的？是两个人同时被击中，因为呢，他们两个之间的距离是相等的，而光呢通过这个相等的距离呢。 那么时间也就是相同的，而在这个时候啊，地面上也有一群观众，以他们所在的位置来看呢，那车头发出的这个激光啊，与车速的方向相反，那么呢，速度就会减慢；而车尾发出的激光呢，与车速的方向相同，那么呢，速度就会加快。那么按照这个惯性系呢？ 按道理看到的呢，就是应当车头的人呢先倒下，车尾的人呢后倒下。但是因为光速不变，地面上的观众啊看到的也是两个人同时被击中，同时倒下。对于地面上的观测者来说，这个就不符合速度叠加的原理。这个说明呢，在不同的参考系下，速度是相对。 那么速度呢，等于距离除以时间。那么速度是相对的，说明距离和时间呢也是相对的。根据光速不变的原理，就能推导出他们在不同的这个惯性下时间和空间的这个变化规律。这就是著名的洛伦兹变换公式。这个公式呢，啊，并不难。现在学这个专业的大学生呢，都有这个能力，能推导出这个公式。 根据这个公式啊，可以产生很多呢，叫做有趣的现象。而这些有趣的现象呢，为什么我们观测不到呢？啊，是因为我们的速度啊远远小于光速。如果有一个物体接近光速的话，这些有趣的现象呢就会产生。我这里呢就以科幻小说的这样的一个方式来举例吧。假如呢有超人，那么超人呢？ 以光速来到地球，当它以光速飞行的时候啊，地球啊它根本就看不到，为什么呢？因为在光速飞行的时候，空间会变为零，所以说呢，所有的尺寸呢都会缩小为零，所以说他根本看不到地球。只有当它的速度从光速的不断的减慢下来，那这个时候呢，他就看到地球呢就会慢慢的变大。 当它停在地球的某一个城市的时候，下降到地面的时候，这个时候呢，它看到的周边的景物啊，和我们看到的呢，就是一模一样。那当它又飞起来的时候，随着它飞行的速度越来越快，它会发现呢，就街边的路人呐，还有高楼大厦呀、汽车啊，它们的尺寸都会变得越来越小。如果呢，它停下来了。 所有的景物的大小呢，又会恢复原状，跟我们现在看到的又是一模一样。所以说呢，它的速度的变换呢，它所看到的景物啊，就像看望远镜一样啊，会变大变小。所以啊，超人的电影呢，如果要拍摄的话，应该按照这个拍摄，才符合了科学的原理。好，那我们总结一下，为什么我们说爱因斯坦超越了牛顿？ 他超越牛顿的原因呢？第一啊，是他敢于质疑权威。牛顿呢，在他发明牛顿定律的几百年中呢，一直推崇为啊世界第一的科学大神。而爱因斯坦呢，有勇气质疑他的对错。第二个呢，就是他对定律的理解比牛顿更加深刻。 因为他认为呢，所有的定律都是建立在公理之上，或者说建立在一个前提之下。牛顿的定律，他的问题出现在哪里呢？他的问题就在于啊，牛顿呢想当然的认为呢，存在一个绝对静止的空间和一个永恒流逝的时间，也就是说绝对时空观。这个呢也不能怪牛顿，因为呢。 他这个假设或者前提呢，看起来就是天经地义啊！人类呢，几千年来呢都是这样认为。牛顿呢，啊，就没有去认真的去找到他的证据，有可能在当时的那个条件下也找不到证据。啊，当然了，他按照这个假设，在当时呢，也没有人可以反驳他。而爱因斯坦提出。 相对论的时候，它的前提呢就不同。它的前提呢是光速不变，而光速不变这个前提呢是被实验所证明的。于是呢，爱因斯坦就修改了牛顿的假设。他认为呢，绝对的呢不是时间和空间，而是呢真空中的光速。不管你在。 什么样的参考系中，真空中的光速是恒定不变的，而时间和空间呢，都和运动无关，都是变化的。所以说呢，绝对时空并不存在。从这里呢，我们可以看到，牛顿的前提呢，是他想当然，而爱因斯坦的前提呢，是通过科学实验呢证明的。这之间呢，存在着天壤之别。爱因斯坦。 在后来，他提出的广义相对论中呢，又提出了另外一种假设，这个假设就是光速不可被超越。自从爱因斯坦呢下了这个结论呢，关于超越光速这件事呢，无数的科学家呢都想呢推翻这个前提，就像爱因斯坦推翻牛顿的前提一样。那么呢，如果有人可以推翻爱因斯坦的这个前提，他也将成为呢人类最伟大的科学家。 那么关于超级光速的问题呢，到现在呢，啊，就很多人的认识都很模糊，因为现在啊，有很多人呢，可能呢是看科幻电影看多了啊，入戏太深，就认为呢，超越光速呢是一定存在的。还有的人呢，认为呢，超越了光速呢，时时光会倒流，啊，很多这样的看法。还有的人。 特别是现在啊，关于量子纠缠的这个，很多人认为呢，量子纠缠呢就已经超越了光速。关于量子纠缠有没有超越光速，以后我们有时间再再讲解。我这里呢就这样说吧：如果全世界有人能证明超越光速的存在，那么呢，他将超越爱因斯坦，成为人类历史上最伟大的科学家。这个说法都说小了。 你将成为了人类历史上最伟大的人类，这样来说还更贴切一点。诺贝尔啊，就是亲自给你颁奖，他都需要仰视你。你呢，不必谦虚，就等着接受全人类的膜拜吧。如果呢，你呢只是看科幻小说，就相信了超越光速这件事存在了，那我建议您呢，还是。 听听爱因斯坦是如何下的这个结论。关于这个问题啊，我们下一期视频再为大家讲解。如果您对我这个话题感兴趣的话，请订阅关注一下我的频道。下一期再见。